মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে কেডিছ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম national means cum merit scholarship examination two thousand eighteen নাইনটিনৰ ক্লাছ এইটৰ স্কলাষ্টিক এপ্টিটিউড টেষ্ট আৰু গণিতৰ যি প্ৰশ্ন আহিছিল সেই প্ৰশ্নসমূহ মই ইয়াত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাবা কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন এটা পৰীক্ষাত মোৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ পঁয়ষষ্ঠি শতাংশ কৃতকাৰ্য হৈছে কিমান পাৰ্চেণ্ট ছাকচেছ হৈছে ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট তো ছাকচেছফুল কেণ্ডিডেটৰ পাৰ্চেণ্টেজটো হ'ল ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট যদি অকৃতকাৰ্য পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা চাৰিশ বিছ হয় তাৰমানে কৃতকাৰ্য নোহোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি চাৰিশ বিছজন থাকে তেনেহ'লে মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কিমান এই অংকটো আমি কৰিবলৈ যাওঁতে মুঠটো আমি ধৰি লৈছোঁ এক্স এতিয়া কৃতকাৰ্য হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শতকৰা হাৰটো দি থোৱা আছে ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অকৃতকাৰ্য কিমান হ'ব এশৰ ভিতৰত ছিক্সটি ফাইভ কৃতকাৰ্য গতিকে এশৰ ভিতৰত বাকী যিখিনি থাকিব অকৃতকাৰ্য হ'ব এতিয়া থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অকৃতকাৰ্য আৰু দিয়া আছে যে মুঠ অকৃতকাৰ্য পৰীক্ষাৰ্থী ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি মুঠ অকৃতকাৰ্য পরীক্ষাটি যদি ফোর টুয়েন্টি হয় তাহলে এক্সর পঁয়ত্রিশ শতাংশ হব চারিশ বিশ এতিয়া যেহেতু এক্স উলিয়াম এই থার্টি ফাইভ যেতিয়া পৰীক্ষান্তৰ কৰিম তেতিয়া ই কি হৈ যাব হান্ড্রেড বাই থার্টি ফাইভ তার মানে থার্টি ফাইভ বাই হান্ড্রেড ইয়াত গৈ পেনে কি হব হান্ড্রেড বাই থার্টি ফাইভ আর যেটা আমি ইয়াৰ পূৰণ হৰণ কামবোৰ শেষ কৰিম মানে প্ৰথমতে হৰণ কৰিম থাৰ্টি ফাইভ দিয়ে হৰণ কৰাৰ লগে ইয়াত কেবাৰ যাব মই হাতে হৰণ কৰছো পাঁচবাৰ গৈছে হাতেৰে ইয়াক হৰণ কৰিলে ছিক্সটি বাৰ যাব বাৰ যাব আৰু পাছেৰে যদি এশক হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া যাব বাৰ বাৰ অৰ্থাৎ ষাঠি আৰু বাৰ পূৰণ ষাঠি আৰু বিছ পূৰণ কৰি আমি একশৰ মান পাই যাম বাৰশ আৰু মুঠ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হ'ব বাৰশ আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনত আমাক এটা প্ৰশ্ন দিছে যিটো প্ৰশ্ন নেকি আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যপুথিত মই দেখা মনত নপৰে প্ৰাইভেট স্কুলৰ কিতাপত কিন্তু এইটো প্ৰশ্ন প্ৰায় দেখা যায় যদি দহটা আপেলৰ কিনা দাম আঠটা আপেলৰ বিক্ৰী দামৰ সমান হয় তেন্তে লাভৰ শতাংশ হ'ব এতিয়া দহটা আপেলৰ কিনা দাম আঠটা আপেলৰ বিক্ৰী দামৰ সমান এতিয়া মই ভাবিছোঁ কি ধৰা হ'ল এটা আপেলৰ কিনা দাম এক টকা আঠটা আপেলৰ কিনা দাম কিমান হ'ব আঠ টকা আৰু দহটা আপেলৰ কিনা দাম হ'ব দহ টকা তো দিয়া আছে আঠটা আপেলৰ বিক্ৰী দাম দহটা আপেলৰ কিনা দামৰ সমান দেখিছে তো দহটা আপেলৰ কিনা দাম আছিল দহ টকা তাৰমানে আঠটা আপেল বিক্ৰী কৰি কিমান পালে দহ টকা পালে কিনিছিল কিমান টকাত আঠ টকাত এতিয়া কথাটো হ'ল লাভ কিমান হ'ব দহ টকাত বিক্ৰী কৰিলে আঠ টকাত কিনিছিল তাৰমানে দুটকা লাভ হ'ল এতিয়া শতকৰা হাৰ ওলাব দিছে গতিকে শতকৰা হাৰ ওলাবৰ কাৰণে মই কি কৰিম লাভ হৰণ কিনা দাম পূৰণ এশ এতিয়া লাভ কিমান আছিল দুই টকা লাভ হৈছিল কিনা দাম আছিল আঠ টকা পূৰণ এশ কৰিলে শতাংশলৈ যাব গতিকে পূৰণ কৰিলে প্ৰথমতে দুইৰে আঠক গ'ল চাৰিবাৰ চাৰিৰে এশক গ'ল পঁচিছবাৰ গতিকে উত্তৰটো পাম পঁচিছ অৰ্থাৎ লাভ কিমান হৈছিল টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট লাভ হৈছিল টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট চোৱা ইয়াত শতকৰা লাভ ওলাইছোঁ সেইকাৰণে ইয়াত কি হ'ল পাৰ্চেণ্টেজ চিনটো ইয়াত দিব নালাগে তোমালোকে সেইটো কথা মনত ৰাখিব ইয়াত যদি পাৰ্চেণ্টেজ চিন থাকে ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজ চিম্বলটো থাকিলে ইয়াত তোমালোকে পাৰ্চেণ্টেজ চিম্বলটো দিব নালাগে তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শুদ্ধ অপশ্যনটো কি হ'ব option D twenty five percent এতিয়া মই আগবাঢ়ি যাওঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ ইয়াৰ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক দিছে চোৱা ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰাটো একেবাৰে সহজ নহয় মোৰ বাবে তথাপিও মই চেষ্টা কৰি আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ ইয়াত কি দিছে চোৱা নাইনটিন নাইণ্টি ছেভেন ঊনৈছশ সাতানব্বৈ চনত এখন চহৰৰ জনসংখ্যা বিশ হাজাৰ আছিল বছৰি পাঁচ শতাংশ হাৰত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছিল দুহেজাৰ চনৰ শেষত জনসংখ্যা হ'ল এতিয়া চোৱা মানুহৰ জনসংখ্যা যেতিয়া বৃদ্ধি হয় তেতিয়া কোনটো সোঁতৰ হাৰত যাব এইটো সৰল সোঁতৰ হাৰত নাযায় কোনটো সুতত যাব ই বৃদ্ধি সোঁতৰ হাৰত কি হয় বৃদ্ধি হয় এতিয়া দুহেজাৰ চনৰ শেষৰ জনসংখ্যা এ সমান কি হ'ব P into one plus R by hundred whole to the power N এতিয়া এইটো হ'ল আমাৰ চক্ৰবৃদ্ধি সূতৰ সবৃদ্ধিমূল ওলোৱা সূত্ৰ তোমালোকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই চাগে কিন্তু তোমালোকে পাবা লেচন অঁ নতুন কিতাপখনত লেচন কিমানত আছে মই সঠিককৈ ক'ব পৰা নাই কাৰণ মই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে গৈ এইটো পোৱা নাই সেইকাৰণে মই এতিয়া সঠিককৈ ক'ব পৰা নাই সবৃদ্ধি মূল ওলোৱাৰ সূত্ৰটো হ'ল পি পূৰণ এ one plus R by hundred হ'ল টু দি পাৱাৰ এন এতিয়া পি মানে কিমান জনসংখ্যাটো কিমান আছিল বিছ হাজাৰ পূৰণ ওৱান প্লাছ শতকৰা হাৰ কিমান আছিল বৃদ্ধিৰ হাৰটো আছিল পাঁচ শতাংশ গতিকে পাঁচ হৰণ এশ হ'ল টু দি পাৱাৰ থ্ৰী এতিয়া এইটো যেতিয়া কৰিম চোৱা এই ভগ্নাংশটো যোগ কৰোঁতে কি হয় এশ পাঁচ হৰণ এশ হয় কেনেকৈ হয় তোমালোকে চাবা এশ পূৰণ এক এশ এশ আৰু পাঁচ যোগ কৰিলে এশ পাঁচ ওপৰত পাবা আৰু তলতটো এশ লসাগু হিচাপে পাবা যিহেতু ইয়াত সূচক আছে কি থ্ৰী গতিকে ইয়াত কেইটা আহিব এনেকুৱা এশ পাঁচ হৰণ এশ কেইটা আহিব তিনিটা আহিব তিনিটা অহাৰ লগে লগে মই কাটাকাটি কৰিছোঁ চোৱা ইয়াত চাৰিটা শূন্য আছে মই চাৰিটা শূন্য কাটি দিছোঁ ওপৰৰ তিনিটা চাৰিটা শূন্য কাটিছোঁ তলৰ চাৰিটা শূন্য কাটিছোঁ ইয়াত থাকি গ'ল এশ এতিয়া মই ইয়াত পালোঁ চোৱা দুই পূৰণ এশ পাঁচ মানে দুশ দহ হৈছিলে তাৰো আকৌ এটা শূন্য কাটি দিলোঁ তাৰপিছত এই এশ পাঁচ আৰু এশ পাঁচৰ পূৰণটো মই ক'তো কৰা নাই ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট বহাই দিছোঁ চোৱা পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছৰ পাঁচ লিখিলোঁ পঁচিছ গতিকে পঁচিছ পূৰাই লিখিলোঁ দহ আৰু দহৰ পিছৰ সংখ্যা দহৰ পিছত আছে এঘাৰ দহ এঘাৰ গুণ কিমান এশ দহ তাৰমানে এশ পাঁচ আৰু এশ পাঁচৰ পূৰণ ফল কি হ'ব এঘাৰ হাজাৰ পঁচিছ হ'ব আৰু এইটো পূৰণ কৰি আমি পাম তেইছ হাজাৰ এশ বাৱন্ন দশমিক পাঁচ কাৰণ দহেৰে হৰণ কৰিব আছে দহেৰে হৰণ কৰিলে এটা দশমিক স্থান আহে গতিকে তোমালোকৰ উত্তৰটোত আমি মই দেখাত এই দশমিক থকা সংখ্যাটো নাই কিন্তু কি আছে এই সংখ্যাটো আছে তাৰমানে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব তেইছ হাজাৰ এশ তেৱন্ন প্ৰায় প্ৰায় বুলি লিখাৰ কাৰণটো হ'ল যে দশমিক পাঁচ আছিলে গতিকে ইয়াক এটা বুলি ধৰি লোৱা হৈছে এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনত যাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনটোত আমাক চক্ৰবৃদ্ধি সুদৰ এটা প্ৰশ্ন দিছে বছৰি দহ শতাংশ হাৰত দুই বছৰৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট মূলধনৰ ওপৰত মিশ্ৰ সুদ যদি ইমান টকা হয় মূলধনৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে তো মূলধন ধৰি লৈছোঁ মই পি হয় আৰু সবৃদ্ধি মূল ওলোৱা সূত্ৰটো মই ব্যৱহাৰ কৰি মই পালোঁ যিহেতু পিৰ মান নাজানো সেইকাৰণে আমি পিৰ সাপেক্ষে মানটো পাম one hundred twenty one by hundred P পাম চোৱা one plus R by hundred R মানে হ'ল টেন জিৰ' জিৰ' কেঞ্চেল গতিকে তলত যদি দহ থাকে ওপৰত কি হ'ব দহে একে এঘাৰ গতিকে দহ ভাগৰ এঘাৰ কেইটা হ'ব দুটা ইয়াত পাৱাৰ দুই আছে গতিকে দুটা দেখাব লাগিব পূৰণ কৰি আৰু এই দুটা পূৰণ কৰিলে এঘাৰ এঘাৰ গুণ এশ একৈছ দহ দহ গুণ এশ পি এতিয়া আমি এইটো পাই গ'লোঁ সবৃদ্ধি মূল আৰু লগতে আমি এটা কথা জানো যে সবৃদ্ধি মূলৰ পৰা মূলধনটো যেতিয়া আমি বাদ দিওঁ তেতিয়া আমি পাই যাওঁ চক্ৰবৃদ্ধি সুত আৰু চক্ৰবৃদ্ধি সূত্ৰ আমাক দি আছে এক হাজাৰ পঞ্চাছ এশ এক একৈছ হৰণ দহ P one hundred twenty one by hundred P minus P এইটো যেতিয়া কৰিবলৈ যাম তেতিয়া কি হ'ব লসাগু হ'ব এশ এশ লসাগু হ'লে এশৰে এশক যাব একবাৰ এশ একৈছ পি মাইনাছ এশ পিৰ তলত এটা ওৱান আছে গতিকে ওৱানেৰে এশক যাব এশ বাৰ এশ পি হ'ল এতিয়া এশ পি এশ একৈছ পিৰ পৰা এশ পি বাদ দিলে কি হ'ব একৈছ পি থাকিব চোৱা একৈছটা পি থাকিল আৰু এশটো যেতিয়া হৰণ হৈ আছে পক্ষান্তৰ কৰাৰ লগে লগে ই পূৰণ হৈ যাব আৰু আমি পাই যাম এনেকৈ এতিয়া চোৱা পি মানে কি হ'ব পি মানে এক হাজাৰ পঞ্চাছ পূৰণ এশ হৰণ একৈছ একৈছৰে যেতিয়া হৰণ কৰিম ইয়াক আমি পাই যাম পঞ্চাছ পঞ্চাছ আৰু এশ পূৰণ কৰিলে আমি পাম পাঁচ হাজাৰ আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি চোৱা অপশ্যন চিত পাঁচ হাজাৰ দিয়া আছিলে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিনটো মই চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিনটো তোমালোকে যদি চোৱা দেখা পাবা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টিনত আমাক কিছুমান বীজগণিত ৰাখি যোগ কৰিবলৈ দিছে এতিয়া বীজগণিত ৰাখি যোগ কৰিব দিছে গতিকে এইটো যিসকলে বীজগণিত ৰাখি যোগ কৰিব জানা তেওঁলোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন খালী সময় অলপ যাব কেনেকৈ six A plus four B minus C plus three ইয়াত চাৰিটা ৰাশি দিয়া আছে চাৰিটা ৰাশি যোগ মই চাৰিটা ৰাশি যোগ বঢ়াই লৈছোঁ বহাই লোৱাৰ পিছত যিকেইটা সদৃশ পদ আছে সেইবিলাক ওচৰত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰে ভিতৰত এটা পদ মই শেষত ৰাখি থৈছিলোঁ কাৰণ মই ভুলতে তিনিটা পদ বুলি অংকটো কৰি পেলাইছিলোঁ অংকটো কৰাৰ পিছত মই চালোঁ নাই ইয়াত চাৰিটা পদ আছে গতিকে চাৰিটা ৰাখি আছে চাৰিটা ৰাখি ইয়াত যোগ কৰা নাছিলোঁ মই প্ৰথমতে তিনিটা যোগ কৰিছিলোঁ তো যোগ কৰোঁতে মই এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিছোঁ সদৃশ পদবিলাক চোৱা মই একে একেলগত লিখিছোঁ এয়া সদৃশ পদ একেলগত লিখিছোঁ এয়া সদৃশ পদ একেলগত লিখিছোঁ এই সদৃশ পদবিলাক যোগ বিয়োগ হ'ব তাৰপিছত শেষত মই এইখিনি লৈ আহিছিলোঁ চোৱা ছটা এৰ পৰা সাতটা এ যদি বিয়োগ কৰা তেতিয়া মাইনাছ এ থাকিব চাৰিটা দুটা ছটা ছটা আৰু এঘাৰটা সোতৰটা বি হ'ব minus C minus three C চাৰিটা চি মাইনাছত প্লাছ দুটা চি গতিকে মাইনাছ দুটা চি থাকিব প্লাছ ছিক্স হ'ল সংখ্যাকেইটা যোগ কৰি আমি ছয় পালোঁ আৰু শেষত থকা পদকেইটা মই চোৱা শেষত থকা ৰাশিটো ইয়াত আকৌ লিখিছোঁ লিখাৰ লগে লগে প্লাছ টু চি আৰু মাইনাছ টু চি কেঞ্চেল হৈ গ'ল প্লাছ ছিক্স আৰু মাইনাছ ছিক্স কেঞ্চেল হৈ গ'ল থাকি গ'ল minus A minus five A গতিকে এই দুটা মিলি পেনি হৈ যাব minus six A plus seventeen B আৰু ছেভেন এইটো উত্তৰ আছে অপশ্যন চিত গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰোঁতে অলপ ধ্যান দি কৰিব লাগে মোৰ নিচিনাকৈ অসাৱধান হৈ পিনি যদি কৰা তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ভুল হোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকিব বহুত দিনৰ মূৰত ইমানখিনি অংক একেলগত কৰিছোঁ তোমালোকৰ বাবেই কৰিছোঁ তোমালোকে অংকবোৰ চাই কিবা এটা শিকিব পাৰিলে মই নিশ্চয় আনন্দিত হ'ম ভাল লাগিব মোৰ তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা কেনেকুৱা লাগি আছে যদি x minus 1 by x equals to 6 hoy tente x square plus 1 by x square mane kiman hobo etia x minus 1 by x homan 6 hoy dui phale jodi moi borgo koridu borgo korile ki hobo a minus b whole square sutro ahi jabo a minus b whole square sutro to bhangi disu a square minus 2ab plus b square b square mane ki 1 by x whole square mane hol 1 square mane 1 x square mane x square hobo aru ei phale hum phale 6 er borgo 36 pai jaba tar pisot soa X square এইটো plus X square one by X square লৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াত চোৱা মাইনাছ টু আছে মাইনাছ টুটো সমান চিন পাৰ কৰিলে প্লাছ টু হৈ যাব আৰু যোগ কৰাৰ লগে লগে এইটো হৈ যাব থাৰ্টি এইট আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি থাৰ্টি এইট এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনটোত চোৱা ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ছেভেন পূৰণ টু হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী দিছে এইটো আমি যদি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ অংকসমূহ ভালদৰে জানিব লাগিব তোমালোকৰ যদি ছাৰ বাইদেউৰ ওপৰত ছাৰ বাইদেউৰ ওপৰত বিশ্বাস ভৰসা ৰাখি পিনে যদি তোমালোকে নপঢ়াকৈ থাকা তেতিয়াহ'লে কিন্তু তোমালোকে বহুত বেয়া লোকচানত পৰিবা কাৰণ সময়ে নাই কেতিয়া স্কুল বন্ধ হৈ যায় কেতিয়া খোলে কোনো ঠিকেই নাই তোমালোকে এনেধৰণে অনলাইন মাধ্যমেৰে শিকি থাকিব লাগিব আৰু নিজৰ জ্ঞান বঢ়াব লাগিব ওৱান হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ছেভেন পূৰণ ওৱান টু হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী এই সংখ্যাটোক যদি আমি লিখিবলৈ যাওঁ টু হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ থ্ৰী বুলি লিখিব পাৰোঁ টু হাণ্ড্ৰেড থ্ৰীক আমি লিখিব পাৰোঁ টু হাণ্ড্ৰেড প্লাছ থ্ৰী এতিয়া A minus B A plus B এটা সূত্ৰ আছে তোমালোকে জানা তিনি নম্বৰ অভেদ এইটো এ মাইনাছ বি পূৰণ এ প্লাছ বি এইটোৰ মানে হ'ল A square minus B square তাৰমানে দুশৰ বৰ্গ আৰু তিনিৰ বৰ্গ দুশৰ বৰ্গ মানে কি হ'ব দুই দুগুণ চাৰি দুটা শূন্য আছে চাৰিটা শূন্য হৈ যাব মাইনাছ তিনিৰ বৰ্গ ন তোমালোকে জানা আৰু বিয়োগ কৰিলে তোমালোকে পাবা ঊনচল্লিছ হাজাৰ নশ একানব্বৈ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো ক'ত আছে ঊনচল্লিছ হাজাৰ এ অপশ্যনত আছে আৰু অপশ্যন এটোৱেই হ'ব তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ তে ছাত্ৰ এনেধৰণে আমি অংকবিলাক কৰিব লাগিব অলপ ধ্যান দি পেলাইনি চাবা এতিয়া সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি ধুনীয়া প্ৰশ্ন এটা সোতৰ নম্বৰ দিছে এটা সামন্তৰিকৰ ওচৰা ওচৰি কোন দুটাৰ জোখ ইমান two X plus twenty five আৰু থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফাইভ দি আছে আৰু এক্সৰ মান উলিয়াব দিছে এতিয়া সামন্তৰিকৰ ধৰ্মবিলাকৰ বিষয়ে তোমালোকে জানিব লাগিব যদি তোমালোকে সামন্তৰিক ধৰ্মৰ বিষয়ে জানা তেতিয়াহ'লে এই অংকটো কৰোঁতে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় অকল সামন্তৰিক ধৰ্ম জানিলেই তোমালোকে অংকটো কৰিব নোৱাৰিবা কাৰণ তোমালোকে যিবিলাক ৰৈক্ষিক সমীকৰণ আছে সেই ৰৈক্ষিক সমীকৰণ সমাধান কৰাটোও জানিব লাগিব তে এই কথাটো হ'ল যে কি তোমালোকে একো নজনাকৈ থাকিবই নোৱাৰা সকলো বস্তুতে মনোযোগ দিব লাগিব আৰু তোমালোকে শিকিব লাগিব তেতিয়াহে তোমালোকৰ অংকবোৰ সহজ হ'ব অংকৰ প্ৰতি থকা তোমালোকৰ যি চিন্তাধাৰা সেইবোৰ কেনে তোমালোকে জানা তোমালোকে এটা কথা জানিব লাগিব যে সামন্তৰিকৰ সন্নিহিত কোন মানে ওচৰা ওচৰিকৈ থকা মানে কি সন্নিহিত কোন বুজিছেনে ওচৰা ওচৰিকৈ থকা কোনবোৰ সেইবোৰৰ এটা নাম আছে সন্নিহিত কোন বুলি কয় আৰু মই লিখিছোঁ সামন্তৰিকৰ সন্নিহিত কোনবোৰ সম্পূৰক এতিয়া সম্পূৰক কোন কাক বোলে যেতিয়া দুটা কোণৰ মাপৰ সমষ্টি এশ আশী ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে এটাক আনটোৰ কি বুলি কোৱা হয় সম্পূৰক বুলি কোৱা হয় এতিয়া যেহেতু আমাক দুটা কোণ দিয়া আছে এই দুটা কোণৰ যোগফল আমাৰ কি হ'ব ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি হ'ব এতিয়া এই দুটা কোণ যেতিয়া যোগ কৰিবা তেতিয়া চোৱা টুৱাইচ এক্স আছে two times X plus three times X two times X plus three times X five times X হ'ব পঁচিছটো পজিটিভ পঁচিছটো ধনাত্মক আৰু পাঁচটো ঋণাত্মক পঁচিছৰ পৰা যদি পাঁচ বাদ দিয়া থাকিব বিছ এতিয়া যিহেতু আমি সমাধান কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এক্সৰ মান উলিয়াব গৈ আছোঁ সেইকাৰণে ফাইভ এক্সক আমি বাওঁফালে ৰাখি বিছটোক আমি সোঁফালে লৈ যাম অৰ্থাৎ পক্ষান্তৰ কৰিম পক্ষান্তৰ কৰাৰ লগে লগে ধনাত্মক ৰাশি এটা ঋণাত্মক হৈ যায় অৰ্থাৎ মাইনাছ টুৱেণ্টি হৈ যাব plus twenty two minus twenty হ'ব এশ আশীৰ পৰা যেতিয়া তুমি বিছ বাদ দিবা এশ ষাঠি পাবা এশ ষাঠিক যেতিয়া পাছেৰে হৰণ কৰিব পা এক্সৰ পাঁচ গুণ মানে হ'ল এশ ষাঠি গতিকে এক্স মানে হ'ব এশ ষাঠিৰ কিমান পাঁচ ভাগৰ এক ভাগ গতিকে যদি তুমি এশ ষাঠিক পাঁচ ভাগ কৰি এক ভাগ লোৱা তেতিয়াহ'লে উত্তৰ পাবা থাৰ্টি টু আৰু এক্সৰ মান হ'ব থাৰ্টি টু আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন বি থাৰ্টি টু এইদৰে আমি অংকবোৰ কৰিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আহিল এটা ধুনীয়া অংক যিটো অংক তোমালোকৰ বাবে বহুত প্ৰয়োজনীয় এই অংকটো কৰোঁ যে তোমালোকে দুটা বস্তু একেলগত মিক্স কৰি পিনি কৰিব লাগিব দুটা সূত্ৰ দুটা বিধি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব এতিয়া আয়তৰ বিষয়ে তোমালোকে জানিব লাগিব অনুপাতৰ অংক কেনেকৈ কৰে তাৰপিছত আহিল আয়তৰ কিছুমান ধৰ্ম আয়তৰ কৰ্ণৰ ধৰ্ম এইবিলাক কথা গোটেইখিনি জানিলেহে তোমালোকে এই অংকটো কৰিব পাৰিবা এই অংকটো তোমালোকৰ তুলনাত অলপ হ'লেও ক্ৰিটিকেল এতিয়া এটা আয়ত ক্ষেত্ৰৰ দিঘ আৰু প্ৰস্তৰ অনুপাত দি আছে ফ'ৰ ইজ টু থ্ৰী যদি কৰ্ণডালৰ জোখ পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ হয় যদি কৰ্ণডাল পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ হয় তেতিয়া আয়তটোৰ পৰিসীমা কিমান হ'ব এতিয়া পৰিসীমা কিমান হয় পিছত চাম প্ৰথমতে আয়তৰ দিঘ আৰু প্ৰস্ত ক্ৰমে ফ'ৰ এক্স আৰু থ্ৰী এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ আয়তটো মই এটা আঁকিছোঁ আয়ত এ বি চি ডি আয়ত আঁকিছোঁ আৰু আয়তটো চোৱা আঁকাৰ লগে লগে মই যেতিয়া কৰ্ণ আঁকি দিছোঁ কৰ্ণ আঁকাৰ লগে লগে এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ পাইছোঁ আৰু সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত পাইথাগোৰাছ নামৰ এজন গণিতজ্ঞ এটা উপপাদ্য আগবঢ়াইছিল সেই উপপাদ্যটো হ'ল যে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ অতিভুজ অতিভুজৰ বৰ্গ বাকী দুটা বাহুৰ বৰ্গৰ ফলৰ সমান গতিকে মই ইয়াত পাইথাগ্ৰছৰ সূত্ৰমতে অতিভোজ মানে এই কৰ্ণডাল বুজাব আয়তৰ কৰ্ণডালেই অতিভোজ হ'ব ত্ৰিভোজটোৰ গতিকে পঁচিছৰ বৰ্গ কাৰ সমান হ'ব দিগ আৰু প্ৰস্তৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সমান গতিকে ফ'ৰ এক্স আছিল দিগ তাৰ বৰ্গ যোগ থ্ৰী এক্স আছিল প্ৰস্ত তাৰ বৰ্গ এই দুটাৰ বৰ্গৰ ফল কাৰ সমান হ'ব পঁচিছৰ বৰ্গৰ সমান হ'ব কৰাৰ লগে লগে ফ'ৰ এক্সৰ বৰ্গ কৰাৰ লগে লগে ফ'ৰ স্কুৱেৰ মানে হ'ল sixteen X square plus three X square হ'ল স্কুৱেৰ মানে হ'ল থ্ৰী স্কুৱেৰ মানে নাইন এক্স স্কুৱেৰ মানে X square equals to five square মানে হ'ল টুৱেণ্টি ফাইভ স্কুৱেৰ মানে হ'ল ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া sixteen X square sixteen times X square plus nine times X square তাৰ মানে twenty five times X square হ'ব এতিয়া তাৰ সমান কিমান আছে ছশ পঁচিছ এতিয়া আমাক এক্স স্কুৱেৰৰ মানটো আমি কিমান পাম ছশ পঁচিছ হৰণ পঁচিছ পাম এতিয়া ছশ পঁচিছক পঁচিছেৰে হৰণ কৰাৰ লগে লগে আমি কিমান পাম পঁচিছ পাম আৰু এক্সৰ বৰ্গ যদি পঁচিছ হয় এক্স অৰ্থাৎ পঁচিছৰ বৰ্গমূল হ'ব পাঁচ দেখিছা আমি এক্সৰ মান পাই গ'লোঁ পাঁচ এক্সৰ মান পোৱাৰ লগে লগে আমি দিশ পাই যাম চাৰি পূৰণ পাঁচ যিহেতু ফ'ৰ এক্স লৈছিলোঁ চাৰি পূৰণ পাঁচ বিছ চেণ্টিমিটাৰ পাম প্ৰস্থ যিহেতু তিনি এক্স লৈছিলোঁ থ্ৰী টাইমছ এক্স লৈছিলোঁ তিনি পূৰণ পাঁচ সমান পোন্ধৰ পাম আৰু এই দুটা পোৱাৰ লগে লগে পৰিসীমাটো আমি কিমান পাম চোৱা পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো আছিলে দুই পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ দুই পূৰণ দিশ আছিল বিছ প্ৰস্থ আছিল পোন্ধৰ বিছ আৰু পোন্ধৰ মিলি পেনি হ'ল পঁয়ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছৰ দুগুণ হ'ল সত্তৰ আৰু পৰিসীমাটো হ'ব সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু অপশ্যনটো আমাক ক'ত দিছিলে সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰ অপশ্যনটো আছিলে অপশ্যন চিত গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিনলৈ যাওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিনত আমাক কি দিছে এবাৰ পঢ়ি চাওঁ এটা ট্ৰেপেজিয়ামৰ সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ জোখ ক্ৰমে ঊনৈছ চেণ্টিমিটাৰ আৰু তেৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ কালি এশ আঠাইছ চেণ্টিমিটাৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে এতিয়া সমান্তৰাল সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে এতিয়া তোমালোকে এই অংকটো কৰিবলৈ হ'লে ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালিৰ যিটো সূত্ৰ সেইটো জানিব লাগিব মই ট্ৰেপেজিয়ামৰ কালিৰ সূত্ৰত লিখিছোঁ half into A plus B into H এতিয়া এই যে এ আৰু বি কি সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যোগ এ আৰু বি হ'ল সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ যোগ আৰু এইচটো হ'ল সেই বাহু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব মাজৰ দূৰত্ব বুলি কওঁতে সদায় আমি কি কওঁ শ্বৰ্টেজ ডিষ্টেঞ্চটোকে লওঁ মানে লম্ব দূৰত্বকে দূৰত্বটোকেই লওঁ এতিয়া যদি সূত্ৰটো এইটো হয় তেতিয়াহলে এই one by two into A plus B into H ইয়াৰ মানে হব এশ আঠাইছ যিহেতু সূত্ৰ দি আছে মই এইটো পাতি ললোঁ পাতি লওয়াৰ লগে চোৱা দুই ভাগৰ এক পূৰণ ঊনৈছ যোগ তেৰ ঊনৈছ যোগ তেৰ মানে হৈ গ'ল বত্ৰিছ বত্ৰিছক দুয়েৰে ভাগ কৰি দিলে কিমান হ'ব ষোল্ল হ'ব ষোল্ল যেতিয়া মই হৰণ কৰিবলৈ লৈ যাম সমান চিনৰ ইটো পাৰত লৈ যাম ষোল্লটো পূৰণ হৈ আছিলে ইফালে আহি পিনে হৰণ হৈ গ'ল ষোল্লৰে যেতিয়া আঠাইছক হৰণ কৰিম কেইবাৰ যাব আঠবাৰ আৰু সমান্তৰাল বাহু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ব আঠ চেণ্টিমিটাৰ আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন চি এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টিত আমাক আৰু এটা প্ৰশ্ন দিছে এই প্ৰশ্নটো বৰ ধুনীয়া ভাল লগা প্ৰশ্ন তোমালোকৰো ভাল লাগিব এটা ঘনকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি এশ পঞ্চাছ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ আয়তন হ'ব ইয়াৰ আয়তন কিমান উলিয়াব দিছে তো তোমালোকে এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে কোনো এটা ঘনকৰ বা যিকোনো এটা গোটা বস্তুৰ ত্ৰিমাত্ৰিক বস্তুৰ আটাইবোৰ ৰাশিৰ জোখবিলাক জানিলে তোমালোকে আয়তন হওক পৃষ্ঠকালি হওক উলিয়াব পাৰিবা ইয়াত পৃষ্ঠকালি যিহেতু দিয়া আছে পৃষ্ঠকালীৰ সূত্ৰটো কি আছিল মই লিখি লৈছোঁ পৃষ্ঠকালীৰ সূত্ৰ আছিল ঘনকৰ মুঠ পৃষ্ঠকালীৰ সূত্ৰ আছিল ছয় এল স্কুৱেৰ তাৰমানে ছিক্স এল স্কুৱেৰ মানে এলটো হ'ল বাহুৰ জোখ বাহুৰ জোখৰ বৰ্গ ল'ব লাগিব এতিয়া ছিক্স এল স্কুৱেৰ মানে ওৱান ফিফটি দিয়া আছে গতিকে এল স্কুৱেৰ মানে কিমান হ'ব ওৱান ফিফটি বাই ছিক্স তাৰমানে এই ছিক্সটো পূৰণ হৈ আছিলে সমান চিন পাৰ হৈ অহাৰ লগে লগে ই কি হৈ গ'ল হৰণ হৈ গ'ল মানে পক্ষান্তৰ হ'লে ই কি হয় বিপৰীতটো হয় যে ছয়েৰে যেতিয়া এশ পঞ্চাছক হৰণ কৰিম কেইবাৰ যাব পঁচিছ বাৰ যাব এলৰ বৰ্গ বাহুৰ বৰ্গ সমান পঁচিছ যদি হয় তেতিয়াহ'লে বাহু কি হ'ব পঁচিছৰ বৰ্গমূলৰ সমান হ'ব দেখিছা পঁচিছৰ বৰ্গমূল হ'ল পাঁচ গতিকে আমি এল বাহুৰ জোখ পাই গ'লোঁ পাঁচ এতিয়া আয়তনটো কেনেকৈ উলিয়াম আয়তনৰ সূত্ৰটো হ'ল এল কিউব মানে বাহু তিনিটাৰ পূৰণফল এতিয়া বাহু তিনিটা মানে পাঁচ আছিল বাহুৰ জোখ পাঁচ তিনিটাৰ পূৰণফলকে কোৱা হয় ফাইভ কিউব আৰু উত্তৰটো হ'ব এশ পঁচিছ ঘন চেণ্টিমিটাৰ আয়তনৰ একক হ'ল ঘন একক গতিকে ইয়াত চেণ্টিমিটাৰ আছিল গতিকে উত্তৰটো হ'ব ঘন চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা এইটো এটা ঘনকৰ ওপৰতে দিছে যদি ঘনক এটাৰ প্ৰতিটো বাহুৱে দুগুণ কৰা হয় তেন্তে আয়তন অপশ্যন এ দুগুণ হ'ব অপশ্যন বি চাৰি গুণ হ'ব অপশ্যন চি ছয় গুণ হ'ব অপশ্যন ডি আঠ গুণ হ'ব এতিয়া মই লিখিছোঁ এল বাহু বিশিষ্ট ঘনকৰ আয়তন এল কিউব দেখিছা মই সূত্ৰটো আগতে লিখিছিলোঁ নহয় এল কিউব যদি বাহু টু এল হয় মানে ইয়াৰ এলৰ দুগুণ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ঘনকৰ আয়তন টু এল কিউব হ'ব টু এল কিউব কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব আঠ দুয়ৰ ঘন হ'ব দুই তিনিটাৰ তিনিটা দুয়ৰ পূৰণফল কিমান আঠ গতিকে এইট এল কিউব হ'ব ইয়াৰ মানে হ'ল আঠ পূৰণ পূৰ্বৰ ঘনকৰ আয়তন পূৰ্বতে যিটো ঘনক আছিল তাৰ আয়তনৰ আঠ গুণ হ'ব দেখিছা সেইকাৰণে মই তলত লিখিছোঁ নতুন ঘনকটোৰ আয়তন আঠ গুণ হ'ব তে উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি আঠ গুণ তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এনেধৰণে তোমালোকে অংকবিলাক চাবা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছা নিশ্চয় ইমান দেৰি ভিডিঅ' চাই আছা যেতিয়া তোমালোকেতো নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা যদি ভাল পাইছা জনাবা আৰু যদি বেয়া পাইছা তেতিয়াও জনাবা কাৰণ ইয়াৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' বনাম নে নবনাম মই নাজানো মুঠতে আজি বহু কষ্টৰে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টুত যদি 7 by 12 raised to the power minus 4 puron 7 by 12 raised to the power 3x equals to 7 by 12 raised to the power 5 hoy tetia hole x or man to kimanobo etia moyat lichilisua 7 by 12 raised to the power 4 puron 7 by 12 raised to the power 3x etiswa a to the power m puron a to the power n etiswa bhumi jodi eke thake aro puron hoy puron hole ki hobo a to the power m plus n hoy isn't it এইটো হ'ল সূচকৰ এটা প্ৰথম বিধিটো সূচকৰ প্ৰথম বিধি মতে মই ইয়াত কি কৰিছোঁ চোৱা ছেভেন বাই টুৱেল্ভ ওপৰৰ পাৱাৰকেইটা কি কৰিছোঁ যোগ কৰি দিছোঁ ওপৰৰ পাৱাৰকেইটা যোগ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতো ছেভেন বাই টুৱেল্ভ ওপৰত কি হ'ল পাৱাৰ ফাইভ আছেই এতিয়া চোৱা ভূমি একেই আছে আৰু দুইটা যদি সমান হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ঘাটটো কি হ'ব লাগিব সমান হ'ব লাগিব দুয়োটাক যেতিয়া আমি তুলনা কৰিম তুলনা কৰি চাইছোঁ ভূমি দুটা একেই আছে গতিকে পাৱাৰটো ছেইম হ'লেহে পাৱাৰ সমান হ'লেহে কি হ'ব আমাৰ উত্তৰটো সমান হ'ব পাৰে তে এতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ minus four plus three X minus four plus three X equals to five আৰু থ্ৰী এক্স মানে কি হ'ব এই মাইনাছ ফ'ৰটো যেতিয়া পক্ষান্তৰ হ'ব প্লাছ ফ'ৰ হৈ যাব আৰু প্লাছ ফাইভ প্লাছ ফ'ৰ কিমান হৈ গ'ল নাইন থ্ৰী টাইমছ এক্স এক্সৰ তিনি গুণ মানে ন যদি হয় এক্স মানে হ'ব নৰ তিনি ভাগৰ এক ভাগ গতিকে নক তিনিৰে ভাগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে উত্তৰ পাই যাম এক্স আৰু উত্তৰটো হ'ব কিমান তিনি আৰু শুদ্ধ অপশ্বনটো ক'ত দিয়া আছিলে ডি নম্বৰত দিয়া আছিলে আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি থ্ৰী এতিয়া আহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৰ ধুনীয়া অংক প্ৰামাণিক ৰূপ তোমালোকে প্ৰামাণিক ৰূপৰ বিষয়েও তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীত ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰিবা এতিয়ালৈকে তোমালোকৰ প্ৰামাণিক ৰূপৰ অংক পোৱাগৈ নাই যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজে ঘৰতে অংক শিকি আছা তেওঁলোকেতো পাইছা কাৰণ তোমালোকেতো প্ৰায় কিতাপখন শেষেই কৰিছা বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন মাধ্যমেৰে পঢ়ি অংক কৰি শিকি লাভান্বিত হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ছাত্ৰই ভৱিষ্যতে ভাল কাম কৰিব পাৰে ভাল মানুহ হয় নিজৰ চেষ্টা নহ'লে কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে তোমাক আমি কৈ মেলি কেতিয়াও পঢ়াব নোৱাৰোঁ তোমালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা থাকিব লাগিব এই সংখ্যাটো চোৱা প্ৰামাণিক ৰূপ যেতিয়া প্ৰামাণিক ৰূপত যেতিয়া ডাঙৰ সংখ্যা এটা লিখা হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সংখ্যাটোৰ দশমিক চিনৰ বাওঁফালে এটা অংক থাকিব তাৰমানে থ্ৰী অংকটো দশমিক চিনৰ বাওঁফালে থাকিব আৰু বাকীবিলাক কোনফালে থাকিব সোঁফালে মই ইয়াত দশমিক চিনটো থ্ৰীৰ পিছফালে দি লৈছোঁ আৰু কেইটা অংকৰ আগফালে আনি লৈছোঁ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছটা অংকৰ আগফালে লৈ আহিছোঁ গতিকে ইয়াত পূৰণ কি লিখিছোঁ ten to the power six আৰু যিহেতু চোৱা ছেভেনৰ পিছফালে ছেভেনৰ পিছফালে কি আছে চাৰিটা শূন্য আছে ছেভেনৰ পিছফালে শূন্য আমি চাৰিটা কি এশটা দি ল'ব পাৰোঁ কোনো আপত্তি নাই এই চাৰিটা শূন্য থকা নথকা একেই কথা গতিকে উত্তৰটো হ'ব three point six seven into ten to the power six আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো কি হ'ব অপশ্যন চি এতিয়া দুটা আৰু এটা অংক দিছে twenty question number twenty four এইটো আমাৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু ব্যস্ত সমানুপাতিক এই পাঠৰ অংক ইয়াত প্ৰশ্নটো দিছে চোৱা চৈধ্য মিটাৰ উচ্চতাৰ খুটা এটাৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ দৈৰ্ঘ্য দহ মিটাৰ হয় চৰি <coughs> একে সময়তে গছ এডালৰ দৈৰ্ঘ্য যাৰ প্ৰতিছবিৰ দৈৰ্ঘ্য সাত মিটাৰ কিমান হ'ব তাৰমানে গছডালৰ আচল দৈৰ্ঘ্যটো ওলাব দিছে এতিয়া চোৱা গছডাল যিমান দীঘল হ'ব প্ৰতিচ্ছবি সিমান দীঘল হ'ব গছডালৰ দৈৰ্ঘ্য বাঢ়িলে প্ৰতিছবিৰ দৈৰ্ঘ্য বাঢ়িব গছডালৰ দৈৰ্ঘ্য কমিলে প্ৰতিছবিৰ দৈৰ্ঘ্যও <coughs> কমিব তাৰমানে কি এইটো হ'ল প্ৰত্যক্ষ প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতিক সমানুপাতিক প্ৰত্যক্ষ সমানুপাতিকত কি হয় X one by Y one equals to X two by Y two হয় তে ইয়াত মই কি লিখিছোঁ চৈধ্য মিটাৰ হৰণ দহ মিটাৰ যিহেতু প্ৰকৃত উচ্চতাটো গছডালৰ দৈৰ্ঘ্যটো দিয়া নাই এক্স ধৰি লৈছোঁ বাই ছেভেন লিখিছোঁ এতিয়া এইটো যেতিয়া আমি বজ্ৰ পূৰণ কৰিম ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিম তেতিয়া এক্স ইণ্টু টেন ইয়াত হ'ব এক্স ইণ্টু টেন আৰু ইফালে কি হ'ব fourteen into seven fourteen into seven লিখিলোঁ আৰু টেনটো যেতিয়া ইয়াত পূৰণ হৈছে এইফালে লৈ গ'লে হৰণ হৈ যাব নাইণ্টি এইট বাই কি হ'ব ten ninety eight by ten মানে কি নাইন পইণ্ট এইট মিটাৰ আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব option B nine point eight metre এতিয়া আৰু এটা প্ৰশ্ন দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত তোমালোকৰ ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন থাকে ইয়াত মুঠতে কিন্তু মই এতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভটোহে পাইছোঁগৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত তোমালোকক দিছে তিনিজন মানুহে চাৰিদিনত এখন বেৰ বনাব পাৰে ছজন মানুহে চৰি চাৰিজন মানুহে বেৰখন কিমান দিনত বনাব পাৰিব এতিয়া চোৱা এই যিটো সম্বন্ধ এই সম্বন্ধটো মানুহ যিমান বেছি লগাবা কাম সোনকালে হ'ব সময় কম লাগিব মানুহ বেছি লগালে সময় কম লাগে সম মানুহ কম লগালে সময় বেছি লাগে তাৰমানে এটা বাঢ়িলে এটা কমে এটা কমিলে এটা বাঢ়ে এটা এটা আনটোৰ বিপৰীত দিশত কি হয় পৰিৱৰ্তন হয় এতিয়া এনেধৰণৰ যিবিলাক অনুপাত আছে সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ব্যস্ত সমানুপাত বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে মই ইয়াত লিখিছোঁ মানুহ তিনিজন সময় লাগে চাৰিদিন মানুহ চাৰিজন সময় কিমান লাগে সেইটো আমি প্ৰশ্নবোধক চিনেৰে বুজাইছোঁ এতিয়া যিহেতু ব্যস্ত সমানুপাতিক গতিকে কি হ'ব এক্স ওৱান ৱাই ওৱান সমান এক্স টু ৱাই টু হয় গতিকে এক্স ওৱান ৱাই ওৱানৰ জেগাত মই লিখিব লাগিব থ্ৰী ইণ্টু ফ'ৰ আৰু এক্স টু মানে ফ'ৰ লিখিম ৱাই টু আমি নেজানো গতিকে ৱাই টু লিখি থৈছোঁ এতিয়া বজ্ৰপূৰণ কৰিব নালাগে ৱাই টুৰ মান উলিয়াব গৈছোঁ গতিকে ফ'ৰটোক যেতিয়া পক্ষান্তৰ কৰিম ই কি হ'ব হৰণ হৈ যাব হৰণ হোৱাৰ লগে লগে আমি উত্তৰ পাম তিনি আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব তিনিদিনত চাৰিজন মানুহে কামটো শেষ কৰিব এতিয়া ইয়াৰ পিছত শেষত এটা প্ৰশ্ন দিছে ই হ'ল তোমাৰ ফেক্টৰাইজেচনৰ এটা প্ৰশ্ন টুৱেণ্টি ছিক্স নম্বৰ আৰু চাৰিটা প্ৰশ্ন আছিল চাৰিটা প্ৰশ্ন তোমালোকে পাৰিবা একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন সহজ প্ৰশ্ন আৰু মই সমাধান কৰিবলগীয়া নাছিলে সেইকাৰণে মই কৰা নাই টুৱেণ্টি ছিক্সটোৱেই মই লাষ্ট ৰাখিছোঁ ইয়াত তোমাক এটা বিছ বীজগণিতে ৰাখি দিছে আৰু ইয়াৰ কি কৰিব দিছে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব দিছে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁতে মই কি কৰিছোঁ seven A square minus sixty three B square আছে এই দুয়োটা পদৰ পৰা সাতটো সাধাৰণ গুণিতক হিচাপে বাহিৰলৈ উলিয়াই লৈ আহিছোঁ আৰু লৈ উলিয়াই লৈ অহাৰ লগে লগে এ স্কুৱেৰ থাকিল ইয়াত আৰু ইয়াত থাকিল নাইন বি স্কুৱেৰ এতিয়া সাতটো থাকি গ'ল সাধাৰণ গণিত হিচাপে বাহিৰত এ স্কুৱেৰক মই লিখিছোঁ A whole square minus nine B স্কুৱেৰক লিখিছোঁ থ্ৰী বি হোল স্কুৱেৰ এতিয়া এইটো হ'ল এটা অভেদ A square minus B square A square minus B square মানে মই আগতে দেখাইছিলোঁ A plus B A minus B আৰু যিহেতু অপশ্যনত এ মাইনাছ বিটো আগত আছে গতিকে মই এইটো আগফালে লিখিছোঁ এইটো পিছফালে লিখিছোঁ কিয় লিখিব পাৰি যিকোনো সংখ্যা আজিলৈকে শিকা যিকোনো সংখ্যা আছে প্ৰত্যেকেই ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি চলে পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি চলে গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ উত্তৰ আৰু শুদ্ধ অপশ্যনটো ক'ত দি আছে শুদ্ধ অপশ্যনটো আছে অপশ্যন ডিত আৰু এই ধৰণে আমি অংককেইটা কৰিব লাগিব তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহু কষ্টৰ কৰি এই কষ্ট কৰি পেলাই মই এই ভিডিঅ'টো তোমালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ আশা কৰোঁ কমেণ্টত তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে মতামত দিবা কেনেকুৱা লাগিল যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' তোমালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিম আৰু যদি তোমালোকৰ ভাল লগা নাই তথাপিও জনাবা যাতে মোৰ কষ্টটো এনেই নাযায় তো সকলোকে ধন্যবাদ জনাই দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ